l'écologiste dans, dans, son, dans, son, dans son expression la plus subtile et sublime, c'est que nous, soyons vraiment conscients que la vie est sacrée et que toute vie est sacrée. Ce que, savaient faire parfaitement les primitifs. Ils n'avaient pas besoin de passer par des bibliothèques entières pour arriver à l'évidence. Ils étaient directement dans l'évidence. Tout ce qui vit et l'émanation de de, de la vie tout ce qui vit est l'émanation probablement d'une intelligence, d'une intelligence initiale, d'un ordonnateur, je ne sais pas quoi, enfin peu importe les noms, mais en tout cas, on se rend compte que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est prodigieux, hein, que c'est euh, c'est mystérieux en même temps. cest qu'on n'arrive pas toujours à bien comprendre tout. Bon, la science découvre des éléments, bien sûr, elle découvre, mais mais euh, découvrir, les, euh, découvrir le fondement, ça, c'est pas par la voie de la science qu'on peut le découvrir. Bien qu'il y a aujourd'hui des scientifiques de très haut niveau qui deviennent des mystiques. C'est-à-dire qu'ils ils savent très très bien que c'est pas par la matière ou par la spéculation qu'ils feront euh, au niveau de la matière, qu'elle soit, qu'elle soit matière minérale ou qu'elle soit matière vivante, c'est pas par cela qu'ils vont découvrir les fondements de la vie. Ça, c'est une illusion on n'éduquera jamais. Pourquoi Parce que c'est le monde du mystère. Et ce monde du mystère, personne n'est capable aujourd'hui de dire. Et, pourtant, c'est-à-dire, euh, j'aime beaucoup cette formule de, Socrate qui dit Je sais que je ne sais pas. Il n'y a, pas, de formule plus, plus importante que celle-là. Je sais que je ne sais pas. Et quel que soit euh, quel que soit mon savoir, hein, il peut être encyclopédique, je peux être une bibliothèque à moi tout seul, euh, de connaissances, ces connaissances restent toujours limitées. C'est-à-dire qu'elles ne, mettent pas en évidence le, pourquoi des choses. Et ce pourquoi des choses, c'est. Alors là, on a fait un monde métaphysique où chacun s'interroge. C'est toute cette division religieuse, chacun conçoit l'au-delà, conçoit, euh, disons, dans ce monde métaphysique, à ses concepts propres. Mais, mais ce qui est évident, c'est que nous ne savons rien. <laughs> voilà, c'est tout. Et que quelquefois on ne sait même pas ce qu'on a dans sa maison, on ne sait même pas. Là, on prétend savoir euh, l'absolu. L'absolu échappe à notre. Nous ne sommes pas dans la capacité de, de recevoir l'absolu autrement que par le silence. Il n'y a que le silence qui nous met face à l'absolu. Et quand on, a, quand on est dans le silence, à ce moment-là, on se rend compte que on se rend compte qu'on est connecté à un réel qu'on ne s'explique pas. Mais on est connecté mais par le bavardage, les bouquins, les recherches, etc. Tout ça, c'est très élémentaire. C'est le décryptage, en quelque sorte, de, euh, de, décryptage des, mécanismes ou, des, de ce qui constitue une réalité tangible. Mais ça ne me donne pas, ça ne me donne pas le fondement profond du, et le pourquoi des choses. Et soit je l'imagine, et à ce moment-là, je deviens, euh, j'ai un concept métaphysique qui est opposé aux autres, d'où les conflits, d'où les, débats contradictoires sur la notion de Dieu, sur la notion de Dieu, c'est que l'humanité a été secouée depuis des siècles par, par ces questionnements impossibles. Soit je, me dis, ben voilà, j'arrive aux limites de ce que je peux comprendre. Je sais que ce que je sais mais rien à côté de ce que j'ignore, mais ça ne me fait pas peur. Mais par contre, je suis très heureux de savoir que je fais partie de ce grand mystère et que je suis dans ce grand mystère et que je suis capable, moi, de m'interroger sur le mystère et en étant capable de m'interroger sur le mystère sans lui donner de réponse, je deviens grand. Et n'est pas de ma grandeur, c'est la, grandeur de la vie que j'exalte à travers ce que je ressens dans ma propre grandeur. Pour moi, ça s'est passé à travers l'écologie. C'est-à-dire que j'ai été musulman, j'ai été chrétien, et maintenant je ne suis ni musulman ni chrétien. Et euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une, formidable extension de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Et ça, je l'ai eu par le rapport à la vie elle-même. C'est-à-dire que quand on, quand on, on, a affaire à la vie, aux animaux, aux végétaux, euh, quand on est dans ce monde euh, de, la nature, ce monde de la nature, euh, dans ce monde de la nature sont inscrites véritablement l'esprit. L'esprit est, dans toute chose. L'esprit, il est dans l'arbre, il est dans l'animal, il est dans la puce, comme dans l'éléphant, comme dans moi. Comme Et à partir de ce moment-là, j'ai vu, j'ai vu que toute cette organisation que toutes ces créatures sont reliées et sont reliées par un même souffle et par une même, euh, un même ordre. Et à partir de ce moment-là, ça a été pour moi ma, spiritualité élargie, si on peut dire. Et surtout ce que j'ai compris, avant tout, c'est qu'il y a d'abord l'esprit. Et ensuite l'esprit crée. Et, mais l'esprit, que existe ou que je n'existe pas, il est. Vous comprenez Donc il est, et simplement, euh, cet esprit incarne. C'est lui qui, qui se manifeste à travers la création. Et, euh, moi-même, je suis issu de cet esprit. Donc quand j'ai compris cela, ben, je n'ai pas besoin de dogmes, de discours, de bouquins, de trucs, je, vis. Voilà. Et on retourne en quelque sorte à ce, à sentiment premier des, de ce qu'on appelle euh, primitif. Primitif, c'est d'ailleurs, moi j'appelle ça initiaux c'est-à-dire ceux qui était le plus proche de la réalité parce qu'ils y vivaient euh, dans cette réalité, et qui pour eux, il est évident que tout est esprit, tout, la roche, tout, tout. on a cru qu'ils étaient des, idolâtres, non, ce pas pas des idolâtres, c'est parce qu'ils avaient ressenti l'esprit en tout. Et quand ils s'adressaient à un arbre, ils s'adressaient pas à l'arbre, ils s'adressaient à l'esprit qui anime l'arbre. et donc cette manifestation de l'esprit qui est partout. Vous êtes une manifestation d'esprit. je suis une manifestation d'esprit. l'arbre, l'animal ou le, végétal sont tous des manifestations. Donc euh, pour moi, voilà. Euh, alors ça n'en garde que moi. Je ne dis pas que je ne dis pas que j'ai raison ou pas raison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis débarrassé de tout un tas de discours sur le religieux, sur tout ça, sur tout ce, toute, cette pléthore de, de, de paroles que l'on a sur finalement ce qui au départ a été dit, c'est que Dieu est indicible. Qu'est-ce que ça veut dire indicible C'est celui sur lequel il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et on a rempli des bibliothèques et des choses, et on n'arrête pas de caqueter toute la journée sur ce sur quoi il n'y a rien à dire. Ça, nous, ça dépasse tout, totalement notre entendement. Il n'y a que le silence qui peut nous mettre à proximité du divin. Ça, Évidemment, ça n'engage que moi et je suis dans le respect total de toutes les convictions, de toutes les religions, de tous ceux qui croient ceci et cela. Moi, je dis simplement, voilà moi, vous me posez la question, voilà moi où j'en suis. Et dans le respect total, je ne critique personne, il n'y a pas de sarcasme dans quoi que ce soit, mais c'est comme ça.